Bye. මැක්සිකන් ජාතිකයෙක් සෙන් හුසේ කියලා හුසේ කියන කියන්න බැරිහිද ජයකුර සෙන් ජෝන් කියල එක වෙනස් වුණා නම් ගවන මොකද මේ ට්‍රිප් එක ගැන හිතන්නේ සෙන් ජෝන් අයිලන්ඩ්